Questo 2023 è iniziato alla grande. La mia ragazza puzza. Oh, dai! Un, po un pochino. Dai, no, perché? Presto sarò single. Oh, no, senti, basta. cioè, com'è? Chi sta guardando questo video lascerà like e si iscriverà. No! Sposerò la mia ragazza. Farò una videochiamata con due persone che stanno guardando questo video Wow! Seguite i passaggi del mio commento fissato in alto per vincere una videochiamata con me